मैं हूँ तेरा जस्टिन तू है मेरी हेली तुझे हाथ पकड़ के घुमाऊं तू गोल गोल घूम घूम घूम बेबी शकला का boom Katerina, yes, Katasi, let's just put the feet down, down. Risky woman, risky woman, तेरे हाथ ना बिजली जैसी तेरी जबानी क्या करूं मैं हाय रे हाय रे जरा सा छू लूं तुझे अगर मैं करंट मारती है माँ है माँ je dum dum dum baby shaka laka boom boom boom shaka laka boom boom boom shaka laka boom boom boom shaka laka boom Okay. हाय मैं मर गई ये दीवाना मानना मानना सर्दियों में आए पसीना दूर मेरे से जाए ना जाए ना baby shakalaka boom.